эфире проект «24 вопроса». Здравствуйте. И в ближайшие полчаса о роли Беларуси в цифровом мире, как преодолеть кадровый голод в IT-сфере и в чем особенности образования будущего. Сегодня у меня в гостях Александр Хомич. Александр Хомич родился в Полоцке, окончил Белгус университет по специальности «Ядерная физика и электроника». Работал программистом в ведущих IT-офисах по всему миру. Прошел путь от наемного работника до креатора собственных коммерческих идей. В 2008 году основал аутсорсинговую компанию, которая стала резидентом парка высоких технологий управляет девятью сотнями сотрудников и 12 офисами разработки программного обеспечения в Беларуси, России и Украине. Руководит представительствами компаний в Литве, Франции, Финляндии, Австралии и США входит в число 200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Видит IT-сферу как пузырь, в котором мировой капитал хочет найти пристанище и приумножиться. Уверен, что обязательные составляющие успешной разработки — это качество, маркетинг и удовлетворение потребностей рынка. Александр, вы еще на первых курсах БГУ, когда учились э, на физика-ядерщика, э, писали коды. Один из немногих своих, э, своего курса. А, скажите, вот вы тогда предполагали, что за это время IT-сфера сделает такой рывок в мире вообще в целом? Когда я выпустился из университета, я был обыкновенным инженером-программистом. Коих и других инженеров, и механиков, и каких угодно было очень много. И я не могу сказать, что эта специальность была чем-то обозначена, Богом помазана, так? Распределился на предприятие, где выполнял задачи вот этого самого инженера. И ничего не предвещало того, что данная отрасль получит вот прям такое огромное развитие. Смотрите, у вас ну, курс, по большому счету, не совсем обычный. Многие ваши однокурсники сделали успешную карьеру в США, Канаде, э, Швейцарии. Э, один из ваших сокурсников, учредитель ну, известной компании Wargaming, Виктор Кислый. Это преподаватель или, или это было время такое? Ну вот, ну не часто так встретишь, что на одном курсе сконцентрировано <laughs> Собрались. Ну, столько умных людей, а? Да, есть такое. А, ну, уж не знаю, как э, относительно моей э, скромной личности, но Витя Кислый, да, прославил наш факультет и наш ну, и курс. Тоже? ну, по мере сил, конечно, стараюсь. А, был интерес, э, вот прям такой неподдельный, искренний интерес разобраться с компьютерами, с программами. Это тогда было также модно, например, если это можно сравнить, как, например, сейчас беспилотные машины. Не у всех тогда были компьютеры, а те, у кого компьютеры были, это казалось, что, ну, парень бога за бороду поймал. И как бы из подваль э, одно за другим, э, каких-то знаний с курсов набрались, каких-то сами нацепляли. Ну и дальше потом уже сложились карьеры, вот так как они сложились. Действительно, в ту пору э, прям сливки университета как один собрались и уехали за границу. А я поработал в Беларуси, поработал в России, сейчас работаю обратно в Минске. И хочу сказать, что той истории, которая была в те годы, когда лучше уезжали, ее уже давно нет. То есть лучшие сейчас остаются. Ну, вы чувствовали, что это будет популярно? Ни капельки не чувствую. нет. Нет, просто это нравилось. И нравилось так, что, э, как я не знаю, как гитаристу гитара, как э, поэту строфа, там, как э, певцу на улице песню петь или в ресторане. Вот мне так нравилось программировать. Можно было там где-то усесться, закрыться и чего-нибудь такое вот налобать там ради собственного удовольствия. То есть вы подтверждаете, что работа хобби – это лучший бизнес? Ну, это не бизнес, это лучшая судьба, наверное, работа хобби, когда э, в пятницу жалеешь, что неделя кончается, а в понедельник радуешься, что завтра на работу. Сегодня IT-сфера одна из самых перспективных, самых популярных, самых уважаемых, наверное, в мире. Как вы считаете, надолго это будет? Я бы не сказал, что вот аж в мире она такая популярная. В наших странах э, Украина, Польша, Беларусь, э, да, она популярна за счет того, что вот в этих странах сконцентрировано большое количество инженеров, большое количество вузов, выпускающих этих инженеров и ментальность э, славянского населения, э, западнославянского, да, она подходит под э, те задачи, чтобы решать какие-то сложные алгоритмические ну, там, упражнения выполнять. Например, я не могу сказать, что во Франции там, любой выпускник французского вуза стремится там, попасть в IT. У них также, как и оставались, как и были, так и остаются популярными юристы, там, врачи, ну и, в общем, все обыкновенные нормальные человеческие специальности. А если мы пофантазируем с вами и предположим, что ну, в совсем ближайшей перспективе юристов и врачей заменят приложение, программы, которые будут ну, мы войдем в компьютер, и, они будут знать наш организм и подсказывать, что делать в той или иной ситуации. В какой-то мере это уже произошло. Например, э, в России э, приложение ЦАН заменило огромную армию э, риэлторов. Сейчас для того, чтобы найти недвижимость, открываешь компьютер, и, в общем, вся база у тебя перед глазами. Что-то похожее, ну, я сейчас, наверное, назову какие-то клише, да, происходит э, с почтой э, и так далее. Ну, следующее, кто вот на очереди, получается, в какой-то мере водители, да, и вот сейчас они, наверное, на стреме, в том смысле, что рано или поздно без работы останутся. Да. Но э, люди, на то они, собственно, как-то вперед движутся, чтобы, обозрев ситуацию, что работы не осталось, э, взять и придумать себе новую работу. Вот есть такая профессия, новая дата – актуализатор. Это те люди, которые в бигдате, ну, в каких-то там закономерностях, вот они там среди этих чисел закономерности определяют и помечают их своеобразным образом для того, чтобы потом машина на основании этих дат могла больше научиться. Тоже есть такая профессия, которая, вот, в общем-то, недели от роду. Глобальный вопрос я задам. Как бы вы оценили место ну, нашей страны вообще в цифровом мире? На этот вопрос есть э, как бы формальный ответ и э, субъективный и эмоциональный. Что касается формальной части, в мире самые известные и распространенные программисты – это индус. Где-то порядка, насколько мне известно, что-то около 4 миллионов э, жителей Индии задействовано в IT. В свою очередь, среди белорусов, тоже могу ошибаться, 40-50 тысяч жителей как в этой сфере. Ну и понятно, что как бы, когда мощность э, по услуге в 100 раз больше, то э, ездя в командировки, общаясь с заказчиками, первый конкурент, с кем мы сталкиваемся, это индус. Есть нюансы, связанные с качеством э, выполнения услуги разработки программного обеспечения, национальные э, какие-то особенности. Э, у этих ребят у нас в каких-то случаях они лучше, в каких-то мы, но для, повторюсь, западных славян, да, для них есть своя хорошая ниша и много компаний э, обращаются непосредственно к нашим услугам, уходя от индусов. Трудно конкурировать с Украиной. В Украине живет в 4 раза больше населения. Стало быть, людей, которые задействованы в IT, там тоже очень много. Удивительно, но Румыния э, также видна на этом фоне вот заказного э, программ, разработки программного обеспечения. Россия, Россия Польша, Польша, э, Польша тоже, да. Россия, вот так, чтобы русские программисты или как бы Россия – это страна программистов, очень-очень редко, да, вот как, как сырьевая страна, да, это везде ты можешь слышать, да. Я не владею, к сожалению, числами о том, какое количество россиян работает в программировании. У нас есть офисы в России, там учатся, работают э, хорошие, крепкие специалисты со своими особенностями, например, э, знание языка в России, английского языка, который mm -hmm. необходим для работы за границу, он несколько пониже. Но зато Э, специалисты, которые там работают, они более въедливые, они как бы погружаются в задачи, которые иногда их тяжело решить, да, или там решение приходит не сразу. Что касается того, что я слышу и вижу среди наших заказчиков, частенько э, так говорят, ну да, да, белорусы, мы вас слышали, мы, да, знаем о том, что кто у вас там парк высоких технологий. Ну да, молодцы, да, есть у нас ребята, работают от вас, хорошо делают. И это я слышу как в России. В России вообще считают, что Минск что-то как-то там, даже былина пошла вперед, э, э, нежели чем то, что есть. Тут считается вообще как силиконовые долины, например, там жители Москвы. А вот. А на Западе, да, об этом слышали, она слышала. году Герман Греф приезжал в парк высоких технологий, посмотрел, он сказал, что да, ну молодцы, супер, конечно, но это все лишь первый шаг, и необходимо сделать еще много-много шагов Э, вперед, чтобы действительно это все заработало в полную силу. Мы сотрудничаем со Сбертехом, э, с подразделениями Германа Грефа. Что может э, Герман Греф сказать с позиции руководителя Сбербанка растущему образованию как парк высоких технологий? Мол, ну, старайтесь соответствовать. Успехи Сбербанка в этом направлении, конечно, значимые, видимы. Они в какой-то мере задают некий флер и моду IT-обслуживание населения. Много новшеств э, среди ПО, э, банковского ПО в России, э, запущенных Сбербанком. Э, другие менее расторопные банки пытаются за ними э, успевать. И здесь надо отдать должное, что Россия в этом смысле вот, финтеха и банковского ПО, да, она занимает лидирующие мировые позиции. Ну а в целом, если, скажем, потенциал сегодняшнего рынка IT белорусского, насколько он велик, насколько он ну, самодостаточный? Я думаю, что это у всех на слуху когда хотят ребенку хорошей судьбы, ему говорят, сынок, ну, стал бы ты программистом, наверное, так? Вузы страны готовят много специалистов по данной специальности. Недостатком нашего образования, как мне кажется, является отсутствие английского языка в той мере, чтобы специалист э, мог, ну, скажем так, не свободно, но как минимум э, уверенно выражать свои мысли для заказчика на английском языке. Это такая первая профессия, которая не имеет э, ни политических, ни религиозных, ни каких-либо иных границ. В том смысле, что вот ребята, которые здесь находятся, они работают на бельгийцев, немцев, французов. Ты можешь жить в своем родном городе и находиться в культурном окружении в рамках своей работы любой западной страны или любой страны, которой твой проект принадлежит. Ведь это не только выполнение а, работ, это еще и погружение в методы выполнения работ, в процессы выполнения работ, как происходит разработка, каким образом происходит э, доставка готового продукта конечному потребителю. И находясь на проектах, ребята учатся. Вы э, создали если я не ошибаюсь, примерно тысячу рабочих мест. В целом в наших компаниях, да, примерно столько работает. Насколько, вот давайте вернемся к предыдущему вопросу, насколько эта кадровая проблема сегодня такая действительно э, важная, актуальная, э, насколько происходит быстро текучка кадров, насколько ну, сложно найти хороших специалистов в этой сфере? Хороших специалистов в любой сфере очень тяжело найти, поэтому не обязательно идти в IT, да, просто нужно стать э, хорошим специалистом в любой сфере, и ты тогда будешь востребован всегда. Мы готовим студентов, беря ну, ребят с теоретической какой-то базой, обучаем их языкам программирования, ставим на проекты. Ну и таким образом мы сами э, растим себе кадры. Мы сотрудничаем с Полоцким государственным университетом. Вот я, кстати, родом из Полоцка, и поэтому угу. э, особо приятно туда э, приезжать э, и там встречаться помогать. с ними. <laughs> Помогать. Ну, помогать. Вот, э, с Витебским технологическим университетом, с Гомельскими двумя вузами. И в общем и целом э, приток студентов у нас э, имеется им, по сути, года полтора-два нужно порох понюхать для того, чтобы уже можно было называть себя таким полноценным, крепеньким, таким уже уверенным программистом, да, начинающим. А это так или иначе все-таки учеба. Поэтому на рынке охотиться за кадрами нам тоже очень, очень часто да? и очень сильно приходится. Вы как-то отметили, что в начале карьеры, когда создавался ваш бизнес, а, было сложно удержать людей. То есть они приходили, вы их обучали, и они потом перебегали как вы сказали, более сытая компания. На сегодняшний день есть такая проблема? Проблема текучки, она, конечно, очень э, значимая, видимая. Она, наверное, никогда не прекратится, потому что Amazon э, переманивает людей у Google, а Google у Apple, и они э, там вот ходят по кругу. Также и вот здесь у нас, в Беларуси, среди компаний нашего уровня люди ходят, увольняясь от нас, к нашим конкурентам, ну а мы тоже для, для бизнеса что выгоднее? Найти механизм удержать сотрудника, либо найти нового? Конечно, удержать сотрудника намного дешевле, нежели чем э, получить нового, Э, обучить его, поставить в контекст. Поэтому многое делаем для того, чтобы люди оставались и работали у нас, и считали, что вот э, наша компания – это компания, которая… Программисту важно иметь интересный проект. Мы пытаемся найти интересный проект. Программистам важно иметь какую-то социальную среду вот на работе, где они могли бы там ну, пообщаться, социализироваться, как-то там обменяться своими интересами. И такую же среду мы тут пытаемся тоже организовать. Ну, в общем, мы на ушах стоим, да, для <laughs> того, чтобы быть лучшими в этом смысле. Рыба где глубже, человек где лучше, да. Давайте, если позволительно, а, попробуем с вами пофантазировать. Еще недавно казалось, что электронное правительство – это что-то нереальное и в прямом и переносном смысле. Сегодня мы понимаем, что это очень даже реально, и, возможно, какой-то ближайшей перспективе. Это будет. Возможно, э, скоро мы сможем обсуждать электронный парламент. Я недавно прочитал, что ПО написано по борьбе с коррупцией. Много интересных вещей, которые ну, действительно могут избежать э, и человеческие пороки. Ну, тут такой вопрос, что хочет ли человечество, чтобы его пороки были сдержаны? Это первый момент. И второй момент. Если будет электронный парламент, кто, кто будет собирать дату для этого парламента, чтобы его обучить <laughs> принятию тех или иных законов. Но вопросы, конечно, интересные, да, и если пофантазировать, то это достаточно э, серьезный и сильный инструмент, используя который э, можно, я имею в виду, ну, как бы it технологии, наверное, да, вот в широком смысле, используя который э, можно загнать общество в тоталитаризм, ну, а можно обеспечить э, и безопасность общества. Угу. Камеры на дороге – такая вещь, которая… <laughs> у меня лично к ним субъективное отношение. Угу. Так? С одной стороны, да, действительно, они наладили движение, даже в тех местах, э, где, казалось бы, оно уже никогда, <laughs> уже всю надежду потеряли, что оно будет налажено. Но, э, с другой стороны, обилие этих камер, а в Москве, например, я езжу по Москве часто, э, обилие этих камер, ну, оно больше, наверное, раздражает, нежели не чем способствует э, э, аккуратному управлению автомобилем. И здесь, видимо, решаются некоторые финансовые вопросы посредством вот э, подобного применения IT-технологий. Не, я, в принципе, не против этого. Я даже как бы очень за, чтобы мне мои грехи обозначили. Но когда они обозначаются каждые там 500 метров или километр э, последовательно, так, ну, мне кажется, тоже немножко с избытком, да, вот такое вот обозначение. Дальше мы с э, инструментами IT столкнулись в манипулировании мнением через соцсети что тоже, как бы, с одной стороны, демократия никак лучше не может себя проявить как в социальной сети, да, собирается какая-то группа, которая выражает свое мнение, и э, правительство, значит, ну, хочет, не хочет, но оно обязано обратить внимание, да, на мнение этих людей. Mm -hmm. Но, с другой стороны, э, когда ботами нагоняются лайки, дизлайки или формируются мнения, опять-таки, у тех или иных групп граждан, Подписчики. Там, Подписчики, да? да. Вот эта вот вся тема, она скорее в сторону негатива э, движет. Мы же с вами говорили, да, что как бы одни профессии умирают, да, а другие возникают. Ну вот скоро будут люди, которые сидеть в соцсетях <laughs> и формировать мнение. история, вы помните, с э, FaceApp, э, приложением, которое ну, стало популярным моментально. Все стали пытаться посмотреть, как они будут выглядеть в старости. Ну и потом же выступили с заявлениями и Польша, и США, что программисты из России, которые придумали это приложение, таким образом получают данные, личные данные у пользователей этого приложения. Сейчас эта тема очень сильно обсуждается безопасность именно в IT-сфере, безопасность в программах. Каждый из нас носит с собой там, неверо... неимоверное количество датчиков. Ну, наверное, клише скажу. Сотовый телефон, в принципе, является индикатором нашего положения, активности, которые мы там, с помощью сотового телефона производим. А, это первое. Многие совершенно искренне выкладывают в соцсети фотографии тех мест, где они там находятся, что они делают, как они это делают. Вот. Иногда даже это носит весьма курьезные и нелепые случаи, когда жены политиков, э, выдающихся, да, там, э, публикуют себя <laughs> в тех местах, которые не по карману этим политикам. Но в будущем, э, я думаю, что люди поймут, насколько они прозрачны для поставщиков вот этого ПО для мобильных телефонов, ну вообще, насколько они в целом прозрачны. И внимание, э, уделяемого своей безопасности, культура вырастет, и я думаю, это хороший бизнес да, для, для того, чтобы То понимать. Э, когда придет понимание, а, поскольку мы прозрачны уже и никуда не денешься, правильно? Когда придет понимание, это поможет нам как-то, ну, контролировать собственное поведение, собственные поступки. Ну, вообще-то, мне кажется, э, поведение и поступки нужно контролировать вне зависимости от того, есть у тебя мобильный телефон э, в кармане или нет. Я думаю, что это будет какое-нибудь движение, связанное с тем, чтобы... Знаете, как за экологически чистые продукты сейчас, так? Вот ты покупаешь помидоры, да, они э, зимой краснее угу. <laughs> снегирей. Да. <laughs> вот. Также ну, и, и будет такая тема о том, чтобы точно знать те гаджеты, которые я ношу с собой, собой, да, насколько они делают меня прозрачным. Вы человек, который, ну, по идее, посвятили свою жизнь созданию виртуального мира. В жизни э, вам более ближе общаться с живыми людьми, либо ну, вам проще пользоваться ПО для того, чтобы решить какие-то свои вопросы. По поводу ГАИ, я так понял, вам, наверное, более приятно, чтобы реально сотрудник ГАИ вас остановил и, и показал на радаре превышение скорости. Когда нам нужно решить э, серьезные вопросы по бизнесу, мы с коллегами собираемся очно так, чтобы видеть глаза, так, чтобы видеть эмоции. Можно было и поработать, и погалдеть. Что касается общения, это удобно. Один в Харькове, другой в Санкт-Петербурге, третий в Киеве. Как это прежде было там еще лет вот два с назад решить, да? Ну, как бы сидели бы, наверное, на телефоне каком-то селекторе, да, да, да, там да. шипело бы все, трещало, да? А сейчас объединяемся в скайп-группу, проводим разговор, причем начинают возникать скайп-группы э, по интересам, там, одного уровня, второго, третьего. Поэтому с точки зрения обмена информацией это удобно. И информация обменивается сейчас всем мгновенно. Вот. Но человеческого общения в какой-то момент, да, его не хватает, и иногда это бывает причиной проблем, потому что Skype не передает сомнения. Вот когда ты о чем-то говоришь и об этом сомневаешься. Или ехидство, там, ну и еще кучу там, человеческих эмоций, которые просто прячутся за э, формальностью там, либо твоего голоса. Голосом еще хорошо, а когда ты переписываешься, так там только смайлики помогают и вот эти всякие рисуночки. Да, без них вот точно нельзя, потому что там э, одну и ту же фразу «пива нет», да, <laughs> можно ну истолковать как угодно. Например, здоровье, да, вам приятнее общаться с реальным врачом или, опять же, приложение, которое э, получает все данные о ваших там анализах, о состоянии вашего здоровья, все, и оно подсказывает, что вам необходимо сделать там. Когда общаешься с врачом, есть плюсы и минусы. У врачей, видимо, в их вузах так э, не очень обращали внимание на матстатистику, и поэтому, когда задаешь э, врачу вопрос, звучащий так, а какие у меня в целом шансы, то почти никогда э, нельзя получить на этот э, вопрос э, удовлетворительный ответ. Как правило, он звучит так, что все люди различные и у всех разные шансы, что для меня как-то непонятно, к чему готовиться. Если приложение достаточно образовано, и оно лупит себе правду матку, то я бы предпочел, конечно, приложение в этом случае именно исходя из вот этих вот своих шансов, которые я люблю с, <laughs> с университета еще. То есть тут ошибки меньше может быть, да? Как бы это так сказать, слово такое найти поглаживаний социальных. Оно тебе говорит, что, друг и дева, антибиотик пей, почти наверняка поможет. <laughs> Хорошо. Э, в этом году ровно 20 лет, как вы закончили университет. Да, есть такое. Да. И э, скажите, вот 20 лет назад образование. Мы с этого примерно начинали наше интервью. То, что сегодня и ближайшие 20 лет. Образование будущего именно в IT-сфере. Как оно будет трансформироваться, меняться? Что-то останется общим, а именно образование в IT э, приходит через опыт. И чем раньше начинает молодой человек получать опыт в работе, когда-то я получал его в лаборатории, потом получал от своего первого ментора, потом получал от каких-то более опытных товарищей или на каких-то проектах, на которых я работал. То есть э, есть теорию, которую прогоняют за два года, а потом опыт, опыт, опыт, опыт. И вот примерно грубыми мазками такая конструкция, я полагаю, что она и сохранится. С точки зрения носителей информации, ну, все дальше и дальше мы будем отходить от книг в сторону видеоуроков, аудиолекций. Что еще удобно, что сейчас можно получить образование ну, почти любого вуза, да, так или иначе, они выкладывают свои программы, может быть, э, не бесплатно, но за, в принципе, небольшие деньги. Я думаю, что тоже будет набирать оборот. Удачи спасибо и спасибо большое. за ваше время. Спасибо.